Салют, это молодое, влиятельный чинаский буру. Знакомьтесь, это Бур. И сегодня Бур попробует без парашюта, при минус 40 градусах, без одежды, на ядерном полигоне, на скорости звука. Чего, блядь? Вы смотрите кап. Здесь самый-самый МС, самый-самый синуса и ни слова. За вертушками сегодня участник слева от меня, назови себя. Участница справа от меня, назови свою мамку. За май. Это был 145 перемка. Победил Оксимирон. Пошли. Только дай мне сил. Yeah. Да чё вы, чё вы смеетесь? Раунд, да? Как вам первый раунд? Ребят, это говно! Чё, второй? Поехали. Тебя ебут все на на этой планете, ты настолько беспомощен, что если бы был педофил, тебе ебали бы педофилством. Когда я лечился от сипельса ты, сука, лечился от сипельса. я как-то зашел в туалет и стукаю, зашнулся тебя, ебал тропон гнойной, Но приглядевшись, все было нормально, ведь это был Чавель. Давайте сейчас помолчим чуть-чуть. Печалька, печальная их всех, нахуй, если, короче, это не прекратит. Что, что я должен говорить? Он меня упрекает за постоянное использование слова «мэр Киева». Спас меня, Иисус, я пропаганды засовывание туда чего-нибудь, и дальше он может. Или конченый, кто он конченый. А он, а может не реал, блять. Что, блять, с тобой? Типичный канал моего кейтерма. Привет, чувак, специально для тебя подготовил тот факт, что ты пиздишь тут всех налево и направо.